країна вищої моралі, ємельки, ваньки, ідіотів. На заржавілі вічно граблі тобі ступати знов охота. Бо як втекти сама від себе, як зупинити біг шалений, коли із надр і аж до неба тотем Кремля трухнявий ленінь. І доки буде кляте стерво, лякати люд із мавзолею смердючі хроби без перерви заброд рівнятимуть з землею. І док садюга той кремлівський, людські збиватиме мішені, один за одним грузи двісті ітимуть в пекло, безіменні, повуха в бразі, захмелілі, гармати м'ясо шестисортне, справляє Кремль, чумне весілля, Росія спить у ліжку з чортом і приміряє собі раду крону світу, мов цариця, і в того ж світу тишком краде землицю з грядок понищиться. Ще не наситилась безродна скажених псів сусіду в гості, дає наказ цим псам голодним трошити брата свого кості і під покровом стерви ночі і під обурення Європи орда московська знову хоче втопити в крові нас у крові. Збагни Росії, ниця курво, ніякі ми не малороси, тобою кличуть наші сурми, кінець імперії, рабства, досить.